саяхаттарыңыздың бір демеушісі кім өзі мысалы мен биыл он үш елде болдым мына бағдарлама шығып кеткенше 14 төрт елде болатын шығармын жарайды он төрт елдің біреуіне бір теңге ақшам, ақшам кеткен жоқ мысалы біреуіне бір теңге ақшам кеткен жоқ қалай қол жеткіздіңіз бұған тағы да жеке бренд яғни саған деген ә, образ біріншіден ә, менің оның алдындағы саяхаттарда жасаған контентім жаңағы сторис репортаж дейміз ғой эфиопиядан жасаған контентім білмеймін ә, дубайдан білмеймін руандадан yeah. Иә. жапониядан жасаған контент менің жүз сексен бес мың адам ішінде енді жүз сексен алты мың адамның ішінде бизнесмендер де қалталы азаматтар да оқиды ғой тәнті болған кезде контенттің сапасына тәнті болған кезде мен ақ сіздің қасыңызда жүрейінші осы просто каспи голдыңызды қалдырып кетіңіз мен қасыңызда жүремін ақшаның бәрі менен қажет болса даже артық төлеймін сіздің қасыңызда жүріп ә, көргім келеді осы қалай түсіресіз контентті екіншіден ол бағана керексіз білімнің пайдасы енді тиіп жатыр мысалы мен ойлаймын жен саған білесің ғой тағам иә асханалар дегенс ол кісінің даже инстаграмы жоқ ә, қызықпайды әлеуметтік желіге ол кісімен біз төрт елде бірге болдық солтүстік кипр черногория албания жапония міне соңғы сапарымыздың алдында сонда ол кісімен маған не үшін қызға немесе мен неге жүр мен мен ол кісіге дым пайдам жоқ қой шығыннан басқа не оны жарнамалай алмаймын жарнамалайын десем де ә, шамасы менің түрлі саладағы көзқарасым қызық шығар деп ойлаймын мысалы сол бақтияр мен австрия лихтенштейнде болса руслан пен сырымбек мен америкада білмеймін осы соңғы мысалы осы 14 елде болған кезде менімен бірге баратын адамдарға бизнесмендерге менің сол бизнес өмір ислам ә, білмеймін украина білмеймін қандай сұрақ болсын менің көзқарасым қызық шығар деп ойлаймын әйтпесе адам не үшін э, <coughs> маған ақшасын төлейді өйткені мен оларға жарнама істеп жатқан жоқпын